एक ही एक अरे यार जल्दी जल्दी नाइस जल्दी आओ मेरे को अरे भाई इधर लेना ऑल डेड ऑल डेड तू आ गया ट्राई की बिजली तेरे गालों के चमन संग मर मर के जैसा ये तेरा बदन Deli

तेरे गालों पे है जुल्फ की बदले मर मर के जैसा ये तेरा अरे यार देख के देख के दो बंदे बचे हैं ओ भाई हमारी हमारी जमा